Bueno, creo que una de las cosas que más me gustaría hacer en la vida es tener la claridad para explicar cosas, para tomar cualquier pieza de información que yo tenga o sobre la cual dudo y ponerla en términos sencillos para que esas mismas dudas o esa misma información sea capaz de llegar a otras personas y si es el caso, inspirarlas a seguir pensando, a seguir buscando a conocer un poco mejor. Me temo que aún me falta mucho para eso, pero es una de las cosas que creo que yo puedo, que yo quiero, que yo quiero lograr y una de las cosas que me gustaría hacer y una de las cosas en las cuales creo que puedo dar más a la sociedad que dentro de muchos otros que dentro de muchas otras formas de ver o pensar las cosas. Desafortunadamente no estoy en la capacidad de hacerlo. De vez en cuando tendré una oportunidad de lograr una pieza más. Ojalá de hablar frente a otras personas mientras eso lo logramos, vamos a seguir intentando conseguir otras cosas y lograr otras cosas. Me gustaría saber si tengo el apoyo de ustedes. Y bueno, gracias.